Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya saya harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan raikan COVID-19. Okey, hari ni Yasin nampak satu segmen yang Yasin baru nak record. Adalah segmen inbox Yasin. Segmen ni adalah siapa-siapa yang inbox Yasin bertanya bertanyakan soalan asai FBS yang memerlukan tenaga peng, ten, apa memerlukan kaedah pengajaran yang lebih visual lebih teknikal uh, ah, insyaallah ya saya akan buat video khas soalan-soalan tu so hari ini untuk episode pertama uh, berterima kasih kepada Tulip Unggu kerana bertanyakan soalan basically Tulip Unggu ni dia nak uh, menjual meatball dan dia ada nak buat FBS untuk naik sale uh, tapi dia nak buat COD dan ada dine-in juga so macam mana untuk kita buat FBS lah okay, so sebagai contoh ni contoh mudah dan yang ah, ni adalah first stepnya dia akan ada lagi banyak-banyak step tapi saya akan cuba tunjuk yang step awal yang penting lah okay, first buka ads manager Ooh. interface baru dah sekarang start again. ambil engagement engagement ni ambil Yasin premise so basically uh, tips ni adalah sesuai sesiapa yang ada kedai yang ada premis yang nak promote orang mai kat kedai dia. So insyaallah moga-moga video ini bermanfaat. So sekarang kita fokus on kedai makan eh. Okey. So ni sin cerita pengalaman yang buat untuk ABX satu tadi kau tu. Tadi kau tu nama sari namanya. Right? First kita kena ingat lorong ataupun jalan ataupun alamat yang ada dalam premis kita tu. Sebagai contoh tadi kau ni dia ada jalan Seri Alam 12 ha, nampak Kuala Selangor maksudnya tadika ni bila kita search kat Facebook jalan tu ada so uh, okay. ini untuk kalau search ada ya yeah. right Yalah, tadika tu memang ada kat sini tapi kalau siapa yang tak ada kita boleh drag pinpoint sebagai contoh pangkah ni lo ni tekan ni letak dekat kawasan kedai kita tu lah sebagai contoh kita tadika ni kita tak sini settle sama juga tapi dia menggunakan longitude dengan latitude lah. Tak, tak ada masalah. Itu dia punya untuk siapa yang yang search ada better. Siapa yang tak ada pasal pinpoint. Pinpoint pun tak apa. Okey So radius. Kalau hang kalau kita nak buat COD tak perlulah target hampir 16 km mungkin maksimum 10 km ataupun kalau kita buka tadika ataupun kita nak orang main kedai kita 10 km kot orang nak cari makan ada ke orang ramai dari 30km nak macam makan tapi tak tahulah kalau kedai kita tu viral tapi ni adalah untuk target lokal saja. Okey, ni ni adalah contoh target lokal lah bukan nak target wide. Okay, so umur ah ni boleh agak lah katakanlah umur yang selalu main lepak kedai makan kita tu umur 25 sampai 35. Gender kita bagi kita bagi lah, gender bagi all. Okey, demografi detailing targeting ni yang ni lah paling senang kalau makanan rasanya paling senang dan tak ada masalah sebab kalau tak food semua jenis food dia boleh masuk apa-apa makanan food lah food ni dah mewakili banyak benda so tengok dia punya reach pun dah tinggi walaupun kita tak 10 kilo kalau tak 5 kilo 39 lah mungkin kena bagi ha, yang ni lah kena ha, time ni lah yang nak kena ikut apa mazhab cik mazhab SA tu dia buat 100 sepuluh ribu potential risk sebab apa ya semua tak tahu sifu-sifu pun banyak recommend ni so ya sebut ajak lah kampus semua hmm, interest tu lah tapi interest ni untuk detailing target ni banyak banyak benda nak kena dia kena buat khas untuk dia saja dia tak boleh masuk dalam video ni um, banyak sangat. So for now yang ni saja. Yang penting people living in this location yang kita pinpoint dan kecilkan radius. Jangan buat besar sangat. Sebab kita bukan nak macam contoh tulip munggu dia nak COD dalam kawasan tu dan tak perlu pun nak hantar jauh-jauh dan dia nak orang setempat tahu kedai dia. So dah settle lah masalah. Tak boleh interest pun boleh kita nak target orang kahwin tak lah merit kalau kita nak target orang tu naik kereta Prodo, peminat kereta Prodo, letaklah Prodo. Jadi tu benda tu boleh targeting tapi bila kita nak buat target yang macam tu ads ni kena main peranan. Ha, ni yang lagi banyak panjang rasa dah. Tapi tak apa. Pernah kita buat dekat tu saja. Kalau siapa yang rasa perlu lagi ada sambungan pada part ni, tolong komen kat bawah dan insyaAllah kalau berkesempatan ya, saya akan cuba buat uh, part tu ataupun episod 2. Kita tengoklah macam mana. Okey, itu saja daripada Yasin Amron. Siapa rasa video ini bermanfaat, tolong like, komen dan share, subscribe sebab subscribe, subscribe tu memberi semangat lah motivation kepada Yasin untuk terus buat video kepada hamba semua secara percuma. Okey, apa apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.